Hare Ram, Hare Ram, शर्म से झूमेंगे नाचेंगे पूरे बदन से अरे आज इस मैदान में रंग अरे रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से